falar pausado, caminar con lentidão, abençoar pessoas, dizer orarei por você. esas são coisas características dos homens de Deus. Que a paz de Deus esteja com você. Sin medo, temos que fazer a vontade de Deus. Ele quer as melhores coisas para nós. Cuando a gente está de sua mão, as cosas que aconteçam serán para a vitória. Estella, na paz de Dios, calma siempre. Si você confía, no puede estar nervoso. Só si você confía, pode estar sosegado, haciendo las cosas bien feitas, de acuerdo con la vontade de Deus, agindo certo en tudo, con respeito, y... Todo puede ser feito para quien está da mano de Deus, porque Él va a capacitar a sus servos. Deus le abençoe. Continuaré orando por você. Amén. Hola, ¿cómo estás? Quédate tranquilito. Quiero oírte saludando a todo el mundo, diciéndoles. Hola, ¿qué tal? Es bueno saludar y también despedirse, porque eso es obligado y no voy a entrar en detalles. Quiero verte elogiando a las personas porque tienen una actitud positiva contagiosa, eso es lindo. Gracias por ser así. Quiero saber qué les dices, esto. Bueno, chao. Hay un ejercicio para hacer en este sentido, es así. Se trata de en todas tus interacciones, decir a las personas, así. Opción 1. Hola, ¿qué tal? Tienes una actitud positiva contagiosa, eso es lindo. Gracias por ser así. Bueno, chao. Opción 2. Hola, ¿todo bien? Déjame decirte que tienes una linda sonrisa, eso es lindo. Gracias por ser así. Bueno, hasta luego. Cosas de ese estilo hay que decirles, para que se sientan bien y se calmen un poco. ¿Sabías, que lo que más me gusta de ti es que eres muy inteligente y tranquilo, hasta me transmites esa tranquilidad, gracias por eso. Cuéntame un poco, ¿cómo haces para mantenerte con ese entusiasmo en todo momento? Qué buena forma de expresarse, siempre dices las palabras correctas, qué maravilla. Cuídate mucho y anda en la paz de Dios.